你好，我是小夫。过去两周，联发科和高通先后发布了下一代移动 SOC 天玑九千二和骁龙八 Gen 二，这两颗芯片都不约而同的押宝硬件光追，而骁龙八 Gen 二更是破天荒的采用了 1+4+3 的 CPU 设计。这期视频，我想来聊聊这两颗旗舰手机 SOC 和手机硬件光追大战。先说天玑九千二，鉴于各个媒体已经对工程机进行过测试了，我就不在这里当复读机了。天玑九千二升级到了台积电的 N4P 工艺。 相比于 N4，我估计会有百分之十左右的同频能耗降低。从规格上来看，天玑九千二的 GPU 和 CPU 都算是正常的例行升级，其中 GPU 升到了支持硬件光追的十一核 Imortalis G715，而在 CPU 方面，大中小核分别例行升级到了 c o r t e x X 三 A715 和新版 A510，但是主频二缓和三缓与上代天玑九千保持一致。天玑九千二没在 CPU 上延续高频策略，倒是让我挺意外的。 我认为这一方面是照顾到整颗 SOC 的功耗和发热，另一方面也是为了给十一核的光追 GPU 留出余量。从各个媒体对天玑九千二工程机的测试来看，十一核 G715 的性能与苹果 A 十六相当，同时整颗 SOC 的功耗低于上代的天玑九千和骁龙八 G e n 一。除此之外，天玑九千二还升级了 ISP，现在可以录制最高八 K 三十帧视频，还原生支持 RGBW 传感器，同时 APU 也升级到了第六代。 基带也终于提供了对毫米波的支持。相比于天玑九千二稳扎稳打，甚至有些平庸的例行升级，骁龙八 Gen 二这边的升级要明显激进不少。其中最瞩目的改变就是处理器搭配，由沿用很久的一加三加四改为一加四加三，而这四个中核又有两个 A715 和两个 A710 组成，这二加二的中核搭配很值得玩味。看过我今年七月初那期《a r M 星空版处理器解析》的话，就会发现 A715 彻底抛弃了对三十二位应用的支持。 而八 Gen 2仍旧搭载两颗 A710，显然就是为了兼容32位软件。要知道，谷歌的软件商店早在2021年8月1日就已经不允许32位应用上架了。时隔一年多，高通还苦心尽力的往八 Gen 2里塞了两颗能耗比更差的 A710，意味深长呀。至于原因，滴滴滴滴了啊！值得一提的是，八 Gen 2的共享三级缓存也终于由上代的六兆升级到了八兆。GPU 方面，高通也加入了硬件光追大混战。 这次的 Adreno GPU 不光可以处理 r e b o x 和 r e t r a n g l e 的相交，还支持硬件 BVH 处理。按照 Imagination Technologies 提出的六级光线追踪理论来看，目前天玑九千二的 G75 属于 Level 二，而骁龙八 Gen 二似乎已经可以归入 Level 三甚至 Level 四了。随着高通入场硬件光追，未来肯定会有越来越多的手游加入对硬件光追的支持。按照高通的说法，二零二三年上半年就可以看到光追手游了。 不过高通的画饼听听就好，毕竟三年前骁龙八八八的一个卖点可变速率着色技术至今只有寥寥几款手游支持，可想而知硬件光追从推出到普及又需要多久？在手机的 GPU 性能没有大幅提升的前提下，却加入硬件光追，势必会影响到游戏的帧数。本来一个提升游戏体验的技术，却因为要占用 GPU 资源而拉低游戏帧数，无异于饮鸩止渴。从联发科的暗区突围 demo 来看。 开启光追之后，效果非常惊艳。不过这个掉帧就不能否认，硬件光追的确是一个很有前景的技术，光追的效果也非同凡响。不过在现阶段，我不太看好手机端光追。我认为可以流畅游玩的光追手游，可能要在三年以后，也就是二零二五年左右才会出现。另外，不知道是不是我的错觉，我发现无论是 PC 端还是移动端，各家的光线追踪演示视频都给我一种用力不猛的感觉。 比如这次骁龙八 n 二展示的逆水寒手游片段，这个水面反射效果比我家镜子都亮，真实的水面好像不是这样的吧？除了 CPU 和 GPU 的升级以外，骁龙八 n 二还升级了 AI 模块，同时还增加了 GPU ISP AI 模块的通信带宽。至于 ISP 模块则没有变化，仍旧沿用自八进一。此外，骁龙八 n 二似乎仍旧基于台积电的 N 四节点，而不是 N 四 P。考虑到一加四加三的 CPU 搭配。 三点一九赫兹的 x 三大核以及硬件光追 GPU，我隐隐觉得八 Gen 二可能还是个火龙，接下来就得看各个手机厂商如何调教这颗芯片了。说不定啊，明年某几款旗舰安卓手机还会被爆出跑分白名单这种骚操作。相较于升级比较激进的骁龙八 Gen 二，我反而更看好稳扎稳打的天玑九千二。毕竟在手机上，优秀的能耗比往往比极致性能更重要。 在 Google Tensor G2 那期视频中，有观众批评我没内涵，只懂看 CPU，忽视了谷歌 Pixel 的生态。我可能的确不懂谷歌，但是我知道硬件性能决定了手机体验的下限，这也是为什么我关注 SOC，尤其是 CPU 的规格，因为 CPU 的性能决定了设备是否流畅。纵使主打生态体验的 Pixel 手机，在 Pixel 5代也被高通的7 6 5G 拖了后腿。那么，这期视频就到这里了。 如果你觉得这些视频还不错的话，不妨订阅我的频道。我是小夫，我们下期再见。